hello guys welcome to stock market right YouTube channel मेरा नाम है प्रिंस राजपूत और टाइम हो रहे हैं नौ बज के बारह मिनट आज हम मार्केट की एनालिस करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या हो सकता है मार्केट में क्या कर सकते हैं क्या प्रिडिक्शन हो सकती है क्या हमें लॉन्ग करना चाहिए शॉर्ट करना चाहिए या हम क्या कर सकते हैं एग्जैक्ट मार्केट में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ट्रेडिंग करना चाहिए क्या करना चाहिए तो स्टार्ट करते हैं लोगों का सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में होता है तो हम स्टार्ट निफ्टी से करते हैं निफ्टी हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो मंथली टाइम फ्रेम पे निफ्टी जो है ये आर एस आई के सिक्सटी पे सपोर्ट ले रहा है अगर ये सिक्सटी को तोड़ के नीचे आता है तो एक बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है वीकली देखते हैं तो वीकली ऑलरेडी सिक्सटी फोर्टी के बीच में है ये फोर्टी को तोड़ सकता है अगर इसने फोर्टी को तोड़ा तो एक डाउनफॉल बड़ा मिल सकता है और डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो ऑलरेडी इसने 40 को क्रॉस कर दिया है कि जिससे ये क्लियर कट साइन मिलता है कि ये बियरिश मार्केट हो चुकी है बियरिश हो चुका है अगर ये तोड़ता है 16,400 का लेवल तो हमें कहाँ तक का सपोर्ट मिल सकता है तो हमें जो पहला सपोर्ट मिलेगा वो है 15,900 का 15,000 के 15,900 के सपोर्ट पे ये काफ़ी बार यहाँ पर हर्ट किया हुआ है तो यहाँ से हमको एक बाउंस बैक मिलने की पॉसिबिलिटी है बट ओवरऑल इंडेक्स और ग्लोबल मार्केट को देखते हुए अभी ये नहीं कहा जा सकता है कि बाउंस बैक होगा आने वाले कुछ दिनों में ये पता चल सकता है कि क्या होने वाला है मार्केट में ओवरऑल यही कह सकते हैं कि ये एक पेरिश है अभी ये मार्केट और गिरेगा पहला जो इसका सपोर्ट बनता है पहला सपोर्ट है पंद्रह हज़ार नौ सौ सत्ताईस पंद्रह हज़ार नौ सौ पे इसने बार बार बार बार सपोर्ट लिया यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया यहाँ से इसने बाउंस बैक लिया हुआ था इस जगह पे इसने पंद्रह हज़ार के यहाँ पे आप देख सकते हैं कितनी बार इसने रेजिस्टेंस के, के रूप में ये रोका हुआ था जब इसने ये रेजिस्टेंस तोड़ा तो इसको एक बुल मार्केट मिल गई और ये रेजिस्टेंस अगस्त 2007 अगस्त को 2021 को तोड़ा हुआ और आरएसआई की वैल्यू सिक्सटी 2021 में और 21 अपना पूरा अक्टूबर तक वन साइडेड रैली मिली अभी फ़िलहाल अभी जो है वो फोर्टी के नीचे आ चुका है फोर्टी के नीचे आने का ही मतलब यही होता है कि एक मेजर डाउन ट्रेंड हमको देखने को मिल सकता है आते हैं बैंक निफ्टी पे बैंक निफ्टी भी डेली टाइम फ्रेम पे फोर्टी के नीचे आ चुका है मीन्स डियरिश मार्केट वीकली पे देखते हैं वीकली भी फोर्टी पे सपोर्ट लेने वाला है या ले सकता है यहाँ से बाउंस बैक होता है या इसको तोड़ता है अगर इसको तोड़ता है तो कुछ हफ्तों तक ये एक बड़ा बेरिश मार्केट मिल सकता है अब मंथली पे देखते हैं मंथली ऑलरेडी इसने सिक्सटी क्रॉस सृष्टि को इसने तोड़ दिया है तो ये क्लियर कट साइन है कि ये एक बेरिश मार्केट हो चुका है अब निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दोनों इंडेक्स ये निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों इंडेक्स में आप लॉन्ग तो नहीं कर सकते हो अब बाय साइड बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो आपको शॉर्ट ही रहना होगा अब देखते हैं नैशडैक ग्लोबल मार्केट भी एक बार हम देख लेते हैं नाइसडैक ऑलरेडी ये सिक्सटी तोड़ चुका है डेली टाइम फ्रेम पे ये ऑलरेडी नीचे आ चुका है ये क्लियर कट साइन है एक बियरिश मार्केट का नेस्डैक जब भी नीचे जाएगा तो आईटी सेक्टर के पूरे स्टॉक्स नीचे जाते हैं नेस्डैक जब भी नीचे जाता है तो जिसके कारण IT sector IT stock weak हो जाते हैं तो किसी भी आईटी सेक्टर या आईटी स्टॉक में आप लॉन्ग की पोजीशन नहीं ले सकते हैं अब देखते हैं dollar index dollar index already sixty के अब है डेली टाइम फ्रेम पे वीकली पे भी अप ट्रेंड पे है मंथली भी अप ट्रेंड है is the not good sign for our Indian Indian stock market is not good sign क्योंकि U S dollar dollar index जब भी ऊपर जितना ऊपर जाएगा हमारा इंडियन स्टॉक मार्केट उतना नीचे जाएगा ये जस्ट हमारे अपोजिट चलते हैं अब कॉमोडिटीज़ की बात कर लेते हैं कमोडिटीज़ में क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल ऊपर जा रहा है मींस अपना स्टॉक मार्केट नीचे ही जाएगा ये क्रूड ऑयल आरएसआई के sixty of monthly time frame पे निकल चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे भी सिक्सटी के अबव है डेली टाइम फ्रेम पे सिक्सटी पे सपोर्ट ले रहा है मीन्स क्लियर कट साइन है कि कहीं से भी कोई भी साइन नहीं है जहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं इसके बाद बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर के कुछ स्टॉक्स की like H D F C bank daily time frame पे फोर्टी के नीचे आ चुका है वीकली टाइम फ्रेम पे 40 के नीचे आ चुका है मंथली टाइम फ्रेम पे 60 के नीचे आ चुका है मीन्स क्लियर कट साइन है कि यहाँ पे लॉन्ग की कोई भी गुंजाइश नहीं है couple of few weeks few days या फ्यू मंथ्स कुछ भी हो सकता है दूसरा देखते हैं S B I N S B I N monthly sixty कबब है वीकली नीचे आ चुका है सिस्टिक के डेली टाइम फ्रेम 40 पे सपोर्ट ले रहा है मीन्स यहाँ क्या कर सकते हैं अगर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेता है ऊपर जाता है मार्केट तो हम एस को लॉन्ग कर सकते हैं बट अगर नीचे जाता है तो एच बैंक को हम शॉर्ट करेंगे क्योंकि इसका monthly weekly daily totally bearish है और एस बी आई का सिक्सटी के नीचे है बट अगर पुल बैक लेता है तो यहाँ से लॉन्ग देखा जा सकता है बट ज़्यादा टाइम तक के लिए नहीं देखा जा सकता है हंड्रेड परसेंट श्योरिटी नहीं है ये ऑप्शन ट्रेडर के लिए ज़्यादा बेनिफिट रहेगा आई आई सी सी आई बैंक देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक वीकली वीक है मंथली सिक्सटी पे सपोर्ट ले रहा है डेली फोर्टी पे सपोर्ट ले रहा है मीन्स फोर्टी पे सपोर्ट ले रहा है अगर यहाँ से बाउंस बैक होता है तो हम आईसीआईसीआई बैंक को बाय कर सकते हैं मार्केट चाहे ऊपर जाए या नीचे जाए हमको दोनों तरफ ट्रेड करना आना चाहिए ऊपर जाता है तो हम बाय साइड लेके प्रॉफिट लेंगे नीचे आता है तो शॉर्ट करके प्रॉफिट लेंगे मार्केट कहीं पर भी जाए हमको उससे लेना देना नहीं है बस मूव से मतलब है मूव होना चाहिए बस अब मंडे को क्या हो सकता है ये देखते हैं तो इसके लिए हम मंडे को एस जी एफ निफ्टी देखते हैं S G F Nifty down trend में है मीन्स 100 से 150 पॉइंट निफ्टी गैप डाउन खुलेगा और बैंक निफ्टी अगर 100 से डेढ़ निफ्टी अगर आपका 100 से 150 पॉइंट जा रहा है तो बैंक निफ्टी आपका near about 300 point gap down होगा आई होप आप लोग को ये मार्केट की एनालिसिस समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छा लगा हुआ होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा आप हमें सपोर्ट कीजिए हम ज़रूर आपको मार्केट की हर व्यू हर नॉलेज आपको प्रोवाइड करते रहे आपको प्रोवाइड करते रहेंगे और अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना हो तो आप एस्प्रेसो के साथ जा सकते हैं उसका ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बहुत ही अच्छा है आप दिखा सकते हैं ये रहा एक्सप्रेसो का ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर यहाँ पे मुझे पूरे सभी सेक्टर की एनालिसिस मिलते हैं ऑटो सेक्टर को देख सकते हैं ऑटो सेक्टर में क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम 40 पे सपोर्ट ले रहा है वीकली टाइम फ्रेम फोर्टी के पास आ रहा है ओवरऑल ये सिक्सटी को तोड़ चुका है ओवरऑल हर तरीके से आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा है निफ्टी आईटी आईटी सेक्टर को देखते हैं सिक्सटी को तोड़ चुका है मंथली वीकली देखते हैं वीकली भी वीक है फोर्टी के नीचे आ चुका है डेली टाइम फ्रेम वो भी ऑलरेडी वो फोर्टी के नीचे चल रहा है तो इस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप मार्केट की एनालिसिस और भी ज़्यादा बेटर आप कर सकते हो इंडेक्स की पूरी नॉलेज सब इसमें आप काफ़ी अच्छे अगर आपको इसके ऊपर इस सॉफ्टवेयर के ऊपर पर्टिकुलर वीडियो चाहिए कि ये सॉफ्टवेयर क्या इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं क्या क्या कितनी अच्छे से वर्क करता है एवरीथिंग तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मैं इसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा I hope you like and enjoy it please like and share and subscribe stock market right YouTube channel thanks for watching